بس بقى نفسي تصدق دلوقتي طب خليني ارجعك معايا مصر ما اعرفش اروح فين في مصر ولا اعرف في البلد اللي القطر اريحها ولا اعرف اروح هنا ولا اعرف اروح هنا ليه يا عم؟ ليه يا ابني مريض قلبي؟ ليه عيطتني يا عم؟ معقولة يا أمي مالكيش حد قريب كده ما لا ليا بس تعرف زمان ده بقى ما حدش بيسأل حد الورق بسبب اي حد يلاقيك يسيب خلال الموسيقى ايه؟ اه يقطع يبقى الواد زعل مني اصلا انا قلت له ده هو سكر خلص وانا قاعده يا ابني من غير دواء بقى لي يقطع يا ريتني ما قلت لك يا عم يا ريتني ما قلت لك يا حبيبي انا الصبر زعل مني ده هو ملوش حاجه مفيش في الدنيا ساكنين لا رجلي ولا إنما هتعملوا إيه في سنين والصوت أو أن يكون مع البلدي يا حبيبي لو عايز تخدمني يا حبيبي رجعني مصر ترجع ولا حبسني ولا ضيعت Thank you.